días nos vamos para el trekking, vamos a Corapani, es el guía de nosotros. Jam. El señor taxista, ese es el carro, un alto, ¿cierto? Alto driver. Yes, driver. yes, driver. Yes. What is name? What is his name? Sandra. Sandra. Okay. Okay, here we go el lugar, es el lugar. Vamos a estar cinco días haciendo trekking, más o menos seis horas caminando diariamente. Eh, estamos preparados para ir a ver las mejores vistas Así es. Bueno amigos, faltó un papel, eh, eh, básicamente tengo que tener un permiso para poder ir a, ese trek, cada trek tiene un costo diferente, estamos aquí en la oficina de turismo, eh, si no tienes fotos, pues nos dieron la foto gratis, aquí mismo los toman, Tienes seguros por, algún problema, muy amable la, la empresa que contratamos, el mismo dueño vino aquí, voy a poner aquí exactamente el nombre de él. Estamos muy contentos, la verdad, muy felices de empezar con el hoy va a ser un día, tres horas de caminata y bueno, eh, mañana las cosas se pone más duro, a 5, entonces eh, bueno, solo va a ser un día, según él, eh, de frío, solo va a estar este clima así tipo primavera. Bueno amigos, ya estamos en camino en el taxi con el guía. el nombre salta todo, entonces contentos. Ahí vamos, en la carretera, al primer pueblo. Él explicó eh, cómo se llamaba, pero honestamente no pude entender. Entonces lo voy a poner aquí abajo. La carretera está buena pueden ver. muy contentos, no es la hora de caminar. Bueno, ya salimos del trancón, de la carretera, ya empezamos a hacer trekking. El señor nos dice que que son, ahorita vamos a comer, o ya aquí vamos a caminar media hora y luego vamos a almorzar porque no hemos almorzado y luego de ahí son tres horas caminando hoy, entonces bueno, estamos dándole, pueden ver hay gente que está haciendo trekking también, ya va de subida, hello, entonces ya nos vemos, este es el río que viene de las Anapurnas, entonces viene... Lo vamos a seguir, vamos a subir ese río, vamos a seguir el río y de ahí vamos a, las Napurnas. Esa es el guía. Ok, tenemos un checkpoint, un punto, de, de monitoreo. Aquí se entregan eh, los permisos y como dijo el guía, vamos a subir todo el tiempo el, el, river, el, río, antes de poder eh, ver las Estamos a por ahí 20 minutos de almorzar y ahí son a 3 horas más hoy, es la suave. Bueno, llegamos por el punto de, almuerzo, pagamos eh, todo el trekking, eh, ya está pagada la comida, se puede usar cualquier cosa al menú. Ahora parece que las bebidas no, eso no me lo dijeron, pero bueno, eso se averigua cuando llegamos a Pócara. Al menos podemos comer, ya parece que estoy mucho mejor con el estómago, me siento mejor y bueno, y aquí después del almuerzo son tres horas. Bueno, ya almorzamos y estamos acá en una aldea que se llama Virehanti de Peter Estamos empezando a subir una pelea bonita. Bueno, ya tenemos torta de que Uh No crean, es durísimo porque siempre es en subida, siempre es dura. Pero bueno. Amigos, ya, ya vieron a, Ya miren amigos. Uno se prende a ver a Mire este señor. <laughs> Trae el doble equipaje. Miren el equipaje que traemos nosotros para, para una semana y me estoy arrepintiendo de traer cinco camisetas, me hubiera traído dos camisetas. <laughs> La vista tan hermosa. Pero mire ese bonito de esas montañas. Es un país lleno de montañas, cada vez más verde, manto natural. Y entienda uno porque las uh, bebidas cobran, porque subir hasta aquí es bien difícil. Eh, cada vez la carretera se pone más fuerte, pero estoy feliz. Yo creo que Mario también, ¿cierto? Sí, estoy cansada pero feliz. Entonces, no, amando esto. Llegamos a este punto, ya nos faltan 30 minutos para llegar a la villa Corepani. Venimos de la villa Pani ahora vamos a Corepani, que es donde nos vamos a quedar a dormir. La verdad, eh, pongo en este momento las y la distancia. No me siento cansado, está bien, pero me llovió un poco, nos llovió. Entonces traigan siempre un impermeable y también un cobertor para la, para la maleta como esta, porque es indispensable para que no se les moje la ropa. Y bueno, ya vamos en camino a ver eh, cuánto vamos a alcanzar a llegar en 30 minutos, no nos demoramos. Bueno, llegamos muy contentos, a tiempo. Llegamos cansados. Pero ya así siente un poquito en las piernas, pero todo muy bien. Ya estamos en lugares donde los gurús se llaman así, son los que tienen la, piel como quemadita. Y mire, como pueden ver las pasadas son así. Bonitas. Bonitas. Y eso es la comida y todo. Feliz, hasta ahora todo lo estoy llamando este trek muy rico, se respira delicioso, se ven unas vistas espectaculares, tenemos un guía muy chévere también. Sí, saliendo las cosas eh, perfectas. Sí, y dice que no somos tan lentos, que caminamos rápido, que los chinos son muy lentos. <laughs> Sí, este, estuvo con unas chinas y hablaban, tomaba fotos, 40 lugares, pero no, no lo hicimos bien y hasta ahora no veo otros treques, pero todo bien. Mire, esas personas que están allá son los famosos gurú con N. Es no gurú como tal de que sepa, sino con N. Son los típicos montañeses de aquí en Nepal. Hi, hello, namaste. Bueno, les voy a hacer un room tour del hotel. Este es el baño. Está mucho más limpio que el de los lugares que hemos venido de Pócara, de Kalmandú. Este es aquí como la entrada. Este es el lavamanos. No está mal, la verdad está muy agradable, está limpio. Qué hermoso, miren las ventanas. Es la posada aquí en la montaña. Está la posada, está muy bonita. Es muy básica, pero bonita, limpia y está muy chévere. Sí, súper limpia, miren. Y miren, esas son las cobijas. Y se ven las montañas. Tenemos una ventana acá. Se ven las montañas. Oh, qué experiencia tan bonita. Chévere. Vengan aquí más tal, hagan trekking venir a Nepal y no hacer trekking es como ir a Tailandia en una playa. O sea, aquí es para eso.